这是在你去那边念书之后，你发现，因为你不会讲话，你很多东西要从会讲话开始。那如何去跟人家沟通，就变成一个非常重要的课题。你每天，你每天都是想着要如何去跟人家、跟人家讲话、跟人家对谈，甚至只是一个很简单的买车票的东西，我可能都要在心里面想着我要如何问他，我要如何跟他有一段对话。但是，当你克服了这这些， 你会告诉你自己，我要活下去， <laughs> 我必须要学会说英文。那这个就变成这是一个活下去，变成是一个很大的动力。虽然说你是有钱的，你是有家里的资源，但是你不会讲话，等于就是你是一个哑巴在那里。你可能会重视你想要跟他交朋友，你也没有办法去表达你内心真的感受。就那段时间是非常痛苦，但是过了过了那段时间以后，我发现就是你真的放开心。 在国外生活，你得到东西是更多的，对你得到成长跟你得到体会是你就在台湾你没有办法体会到，是，呃，现在念的东西其实刚开始去念，因为我念的飞机维修，我我刚开始去念只是觉得想要对维修航空维修这一段是很懵懂的，只是想要成为一个 <laughs> aircraft mechanic。 就这个动力就去念了，但是去念了以后才发现说，这个真学校不是这么简单。我在台湾是连六十分都考不过的人，我竟然要去国外念一个七十五分才及格的东西，甚至里面还有四个作文。我的天哪，我作文要考七十五分，真是杀了我！还有英文作文。但是在那段时间，你你已经付出了那些呃成本下去的时候。 你不想要放弃，你如果放弃，你就是所有成本付诸流水。妈妈、爸爸，所以给你的国国外念书，可能会拍拍你肩膀说没关系啊，回来就好。但是你对你自己会下一个期许，就是你没有完成一件事情，你花这么多钱、这么多时间，你到底在干什么？没有完成一件事情不行。可是我往后的十年，我每年都可以拿七万美的话，那 OK，了，那 OK 了。对，我就可以，我可以给给我给我的太太、给我的家人、给我的爸妈更好的生活。 这才是，可能是我我爸妈送我去念书的最最重要的目的吧。 <laughs> 这或许他们的目的，这是对我的，对我来讲是我的能力，我可以，我可以给他们这些东西。